Í dag hefur cirka 20 ára draumur minn ræst. Mér líður núna eins og ég standi fram með fyrir nammibar næsta haust. Ég hlakka svo til næsta vettus og alls þess sem koma skal.